Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice. Depuis la version 5.4, Calc permet de créer des diagrammes pivots fondés sur des tables dynamiques. Il est inutile de sélectionner une ou plusieurs cellules. Cliquez n'importe où dans la table, puis Insertion, Diagramme ou clique dans la barre d'outils. L'assistant de diagramme démarre, offrant toutes les possibilités habituelles hormis la définition des plages et séries de données. Ces étapes sont inactives, les diagrammes pivots utilisent toute la table dynamique. Nous retrouvons les champs de lignes de colonnes et éventuellement les champs de page. Les boutons sont actifs en mode édition et fonctionnent comme les listes déroulantes de la table. Les filtres sont répercutés de part et d'autre. La couleur bleue de la flèche indique la présence d'un filtre. copier-coller le diagramme permet de créer un diagramme classique, non pivot, permettant par exemple son intégration dans un document Writer avec sa table de données. Supprimer la table dynamique entraîne logiquement la suppression du diagramme.